Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja mä ajattelin tänään jatkaa näitä mun kunnallisvaali Veilugien sarjaa, tai tätä sarjaa. Tänään vuorossa ois valli.fi, paremman vanhuuden puolesta Vanhus- ja lähemmäspalvelun liitto ry, perustettu vuonna 1953. Heiltä tuli sähköpostia tossa joitakin aikoja sitten ja mä ajattelin vilkasta, että mitä Vallin porukka oikein meinaa näissä kuntavaaleissa. Ää, mä tuun jatkossa vielä tekemään ne kuntavaalikoneet, ne täytyy tehdä ihan tässä muutaman päivän aikana ja sitten mä ajattelin vilkasta eri puolueiden kunnallisvaaliohjelmia ja kommentoida vähän niitä. Mutta niistä myöhemmin. Ja seuraava vlogi on kirjoitettu valmiiksi. Olisin kuvannut sen tänään, mutta tota, tyrin noiden kuvausvehkeiden kanssa eikä ollut valossa akkua, joten se on tuossa latautumassa ja ajattelin, että mä patin tämän jutun tästä alta pois. Mutta tota, sen pidemmittä puheitta. Valli, vanhus- ja lähimmäispalvelujen liitto ry. Ää, mä näytän vähän ehjo vilkasta, mutta en, en sen ihmeemmin. Paremman vanhuuden puolesta. No se on selvä. vanhus liitto, hetkinen, katsotaanpa nyt. Vanhus- ja lähemmäspalvelun liitto. Selkeä, että vanhukset on keskiössä. Valli kannustaa tulevia kuntapäättäjiä ottamaan selkeästi kantaa paremman vanhuuden puolesta. Tutustu Vallin vaaliviestiä ja kysy oman kuntasi ehdokkailta, miten he turvaisivat jokaisen vanhuksen oikeuden saada tarvitsemiaan palveluita. Lista on lyhyt, kolmekohtainen. Vanhojen ihmisten on saatava, kohta yksi siis. vanhojen ihmisten on saatava apua silloin, kun he tarvitsevat sitä. Nämä Steamissa näkyy siellä. Joo, mun mielestä kaikkien yksilöiden on saatava apua silloin, kun he sitä tarvitsevat, mikä on sitten ehkä määritelmällisesti tai sisällöllisesti hieman vaikeampi määrittää, no, mutta kuitenkin periaate on tämä. Vanhoja ihmistä on saatava apua silloin, kun he sitä tarvitsevat. Kyllä, vanhojen, kaikkien ihmisten. Tällä hetkellä kodessa yritetään hoitaa liian huonokuntoisia ihmisiä tällä ehkä kann, olisi mukava saada jotakin pikkusen konkreettisempaa, mutta varmasti näinkin on. Kyllä on uutisia seuratessa, niin aika, aika surkeassa oloissa on kotihoidossakin ihmisiä. usein kynnys palvelujen piirin pääsemiselle on inhimillisesti katsoen liian korkea. Emme halua, että huonokuntoiset vanhat ihmiset joutuvat sinnittelemään kodessaan ilman riittävää apua. Mm. No ei tietenkään se on kovin huonokuntoinen, invalidi, invalidisoitumassa tai invalidisoitunut ja tarvitsee apua ruoan ja peseytymisen ja arkielämän kanssa, niin kyllähän sitä pitäisi olla. Mutta tota, tätä, että kynnyspalvelujen piirin pääsemiselle on inhimillisesti katsoen liian korkea, niin mä haluaisin tietää, että mitä tämä tarkoittaa. Musta tuntuu, että tämä inhimillisesti täällä varsinkin, niin tämä on tämä on tarkkaan mietitty sana ja tämä tarkoittaa jotakin. Tämä Vallin porukka, kun on tätä tehnyt, niin on miettinyt ja tämä inhimillisesti on varmasti ollut siinä kokouksessa, missä näitä on laadittu, niin tapetilla, mutta sitä ei ole nyt ehkä aukastu meille lukijoille liian paljon. Ää, mitä mä oon kuullut, ja mä en ole missään tapauksessa vanhustyöasiantuntija, mutta aika monesti on kyllä kuullut sitäkin, että vanhat ihmiset – haluaa olla kotona, haluaa olla siellä vanhassa tutussa ympäristössä, missä on omat sohvat ja omat taulut seinillä ja äh, oma TVC, oma tota, kaukosäijä ja näin päin pois. Ehkä tämä nyt ei tietenkään, tai siis tietenkään tämä ei koske kaikkia, mutta, mutta veikkaan, että kuitenkin aika monia. Ja sitten tietenkin herää se kysymys, että, että kenet saahan viiä kotihoidosta väkisin pois – ja mikä on se ihmisen kunto, kun se viimeistään sitten tämä ihminen otetaan enemmän tai vähemmän niin yhteiskunnan huostaa sitten, oli kyse, kyse sitten vanhuksista tai kenestä muusta tahansa. Vanhusten palveluiden kirjaa pitää laajentaa. No pitää ja pitää, siis ei mua haittaa vaikka niitä palveluja enemmänkin, mutta tämäkin tarvisi vähän enemmän lihaluita, lihaluitten ympärille, että mitä vanhuspalveluja – tarvitaan? Mikä se kirjo on, että pitäisikö nykyiset hoitaa paremmin vai tavallaan viiä seiniä laajemmalle, kattoa korkeammalle? No, tää tarvitsisi vähän enemmän selvitystä. Palveluasumisen, palveluasumisen rinnalla voidaan tarjota avoimia palveluita, jotka ovat helposti saatavilla. No tästä on helppo olla samaa mieltä. En mä tiedä, että miksi tämmöistä ainakaan pitäisi estää. Totta kai palveluasumisen rinnalla voidaan tarjota, siis jos semmoisia joku valmis järjestää. Näkyykö mun naama suunnille oikeassa paikassa? Niin joo. Myös muita vaihtoehtoja kuin kotihoitoa on oltava tarjolla riittävästi. Hoivapalveluissa täytyy olla tarpeeksi työntekijöitä, jotta jokainen vanha ihminen saa tarvitsemansa hyvää hoitoa ja arvostavaa kohtelua. No hyvää hoitoa ja arvostavaa kohtelua meistä kaikki on varmasti ja ihmisinä ansaitteen huolimatta elämäntilanteesta. Oltiin sitten eläkeläisiä tai muuten vaan sairaita tai, tai hoivapalvelujen tai sotepalvelujen tarpeessa. Myös muita vaihtoehtoja kuin kotihoito on. No kyllä, mun, e, no varmasti on niin näin, että, että niin kauan kun me yhteiskuntana halutaan pitää myös vanhemmista ihmisistä huolta, niin totta kai vaihtoehtona pitää olla muutakin kuin ainakin tahdonvastainen kotihoito. Mutta jälleen kerran ne vanhukset, jotka haluaa olla kotihoidossa, niin he on kuitenkin aikuisia, ja vaikka se kuinka tuntuisi meistä muista typerältä, että, että ihmiset väkisin on siellä tavallaan palveluasumisen tarjoamien puitteiden ulkopuolella, niin meidän on pakko vaan aikuisten ihmisten tahtoa kunnioittaa tässä asiassa. Tiettyyn pisteeseen asti tietysti. Sitten kun ihminen ei pysty enää pitämään itsestään ää, sillä tavalla huolta, että on oikeasti niinkö riskissä, ri, semmoisessa riskissä, että loukkaa itsensä tai jotakuta muuta, niin sitten on, asiaa ehkä syytä miettiä uudestaan. Hoivapalvelussa täytyy olla tarpeeksi työntekijöitä. Mm. Niin täytyy, mutta tämäkin on taas, että annetaanko me markkinatalouden hoitaa asia vai onko tämä joku semmoinen asia, johon keskushallinnon pitäisi erityisesti puuttua. Mun mielestä siinä mielessä pitäisi, että esimerkiksi meillä on nyt hirveä määrä uusia tulokkaita, pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Ja tuota, mun mielestä ihan ehdottomasti paras tapa saada nämä ihmiset töihin on avata matala palkka alat tai siis ei palkka alat vaan ää, työmarkkinoiden reformin myötä myös matalapalkka-aloille, niin kuin kaikille muillekin aloille, ää, virtaas uutta työvoimaa ja järkevän perustulon ja työmarkkinasääntelyn purkamisen myötä, niin, niin tota, myös tämmöiset huonolla kielitaidolla tai huonolla koulutustasolla varustetut uudet suomalaiset pystyisi äh, saamaan työpaikkoja esimerkiksi ho- hoivapalveluiden puolelta tai siivouksesta tai mistä, mistä tahansa tämmöistä hommasta, missä on yleisesti ottaen ää, äh, paljon kysyntää työlle, mutta ei välttämättä resursseja maksa siitä työstä niin paljon. Mun mielestä tässä asiassa on ehdottomasti ää, äh, yleissitovuuden purkaminen, ylipäätään työmarkkina rakenteiden purkaminen, AY-liikkeen saattaminen sille kuuluvaan asemaan ulkoparlamentaarisena voimana. Nämä keinot on äärimmäisen tärkeitä. Numero kaksi. Järjestöt tuottavat laadukkaita vanhuspalveluita. Varmistetaan niiden tulevaisuus. Mm. Sadat järjestöt tuottavat Suomessa laadukkaita toimivia palveluita vanhoille ihmisille. Järjestöt ovat hyvämaineisia, ketteriä, kotimaisia ja vastuullisia palveluntuottajia, jotka maksavat myös veronsa Suomeen. Mm. Mun mielestä tämä verojen maksu Suomeen on ehkä sivuseikka. Mun mielestä on tärkeämpää, että saadaan ää, laadukasta ja oikeahintaista palvelutuotantoa, jolla hoidetaan ää, niitä ongelmia, joita niillä pitää hoitaa, tai niillä palvellaan niitä ihmisiä, joita täytyy palvella. Tämä on sitten tämä globaalissa maailmassa on aina vähän se, että onko se Suomeen verojen maksu just se, se ykköskriteeri. Ymmärrän kyllä tietenkin valtion talouden kannalta, että miksi on tärkeää saada Suomeen lisää tai lisää yrityksiä, jotka maksaa veronsa Suomeen. Mutta siinäkin asiassa me voitaisiin pistää verokilpailussa hanttiin meidän naapurimaille ja muille Euroopan maille alentamalla esimerkiksi yhteisövero, mikä kannustaisi yrityksiä jäämään Suomeen ja maksaa veronsa tänne. Ja sitäkin ikävä kyllä AY-liike ja varsinkin vasemmistopuolueet vastustaa yli kaiken. Vaikka ne näytteleekin sitä, että ne on työntekijä ja, ja tuota, vahvan keskushallinnon puolella, mutta kun rahoituspohja murtuu, niin alkaa murtua AY-hegemoniakin ja siitä me ollaan näkemässä todennäköisesti tällä hetkellä ensimmäisiä viitteitä. Järjestöissä palveluiden rahallinen tuotto käytetään toimintaan ja niin sen kehittämiseen, ei omistajien voittajien kasvattamiseen. Paikallisuus tuottaa laatua, työtä tehdään hyvässä yhteistyössä julkisen palveluiden kanssa. No tämä on hyvä, jos työtä tehdään hyvässä yhteistyössä julkisten palveluiden kanssa. Mutta mun mielestä on erikoista, että kolmannen sektorin ja ylipäätään se kansalaisjärjestötyön merkitystä tai kansalaisjärjestö ja kolmannen sektorin toimimista hyvässä yhteistyössä julkisten palveluiden kanssa kehutaan, että se on hyvä juttu. Mutta jos joku yksityinen yritys, joka tuottaa niitä samoja palveluita ja samalla vähän voittoakin, niin sen läsnäolo markkinoilla jostain syystä tuomitaan. Edelleenkin mun mielestä on tärkeintä, että tuotetaan laatukriteerit täyttävää, hyvää, kohtuuhintaista palvelua. Se, että jos sillä joku tekee vähän rahaa siinä sivussa, varmistaen, että me saadaan niitä palveluita, mitä me halutaan ostaa, niin voitonteko ei ole huono asia. esimerkiksi monopolien hyväksikäyttö ja muu semmoinen sitten, se on asia erikseen, mutta vapailla markkinoilla palveluntuottajat, jotka kilpailee, tai siis yksityiset, julkiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat voi mun puolesta, tai mahtuu ihan helposti samoille markkinoille ilman, että ketään tarvii siltä ruveta keskushallinnon ää, työntään pois. Pienten järjestötaustaisten palvelutuottajien asema on turvattava. No, raha ei saa olla ainoa valintaperusta, kun kuntalaisille hankitaan va vanhuspalvelu. No tässä mä oon ihan samaa mieltä. Kun julkinen sektori kilpailuttaa palveluita, niin silloin pitäisi olla selkeät laatukriteerit ja niinkö, laatukriteerit ja kustannuskriteerit. Ja mun mielestä kustannuskriteerit ei voi olla ykkösjuttu. Laatukriteerit on tärkeämpi. Ja se on nyt nähty aika monessa julkisessa projektissa sen jälkeen, kun tämä tuota, julkinen kilpailulaki, onko se julkinen kilpailu, kai se on, tuli, joka käytännössä pakotti monet julkiset ää, toimijat ostaa niitä halvimpia, eikä välttämättä laadukkaampia. Toisaalta silloin, kun sitä lakia ei ollut, niin julkinen sektori pystyi ostamaan kavereiden palveluita, mikä sekin oli aika penallista ja johti korruptioon, ja, mutta varmasti semmoinen kultainen keskitie on löydettävissä. Onpa vähän kuplamehu. Mm. Mm. Ai ai. Pienten järjestötaustaisten palveluntuottajan asema on turvattu. No, no ei mun mielestä minkään palveluntuottajan asemaa markkinoilla ole erikseen turvattava. Jokainen, jokaisen täytyy mun mielestä tulla toimeen sillä tavalla, kun ne kykenee. Esimerkiksi ää, ähm, äh, kolmannen sektorin vahvuus on se, että jos, siellä, että jos se on voittoa tavoittelema, to, voittoa tavoittelematonta, niin se pystyy käytännössä kuitenkin tuottamaan palvelut yhtä tehokkaasti kuin yksityinen puoli ja julkinen puoli, mutta ne voi leikata hinnoista sen ää, äh, voittoprosenttisiivun pois. Eli mitä se normaalilla yrityksellä sitten, tai sote-yrityksellä onkaan, 10, 15, 20 prosenttia. Eli niin kuin, kansalaisilla on selkeä insentiivi kyllä hakeutua kolmannen sektorin ja kansalaisjärjestöjen tuottamien palveluiden piiriin, koska sen pitäisi kaiken järjen mukaan olla halvempaa. Jos taas nämä tuotteet ei pysty tekemään sitä halvemmalla ja takaamaan samaa laatua, niin silloin asiakkaat menee jonkun toisen luokse ja silloin on ihan selkeää, että kalliilla huonoja palveluja tuottava entiteetti oli se sitten kansalaisjärjestö, yksityinen yritys tai, tai tuota, julkinen yritys tai julkinen palveluntuottaja, niin se on sitten voi voi. Semmoisia ei mun mielestä tarvita markkinoilla. Se on ikävä viidakollakin, mutta tuota, näin ne markkinat kehittyy ja meidän tehokkuus kasvaa. Hankintalaki antaa mahdollisuuden päättää hankinnosta muillakin kuin puhtaasti taloudellisilla kriteereillä. Tätä mahdollisuutta pitää kääntää. No näin mäkin olen ymmärtänyt, että tietyissä puitteissa antaa muita, mutta kyllä todellisuudessa käytäntö taitaa olla se, että kun yleisesti ottaen sitä, ää, sitä kilpailutusosaamista julkisella sektorilla on helvetin heikosti, niin sitten ää, ne laatukriteerit on huonot ja sitten niiden päätöksillä on huono tehdä päätöksiä ja sitä kautta tu, ää, ajaudutaan kattoa hintaa tai tuijottaa hintaa. Joten No tähän on mahdollisuuksia. Tätä pitäisi kyllä niin pystyä kehittämään. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että taloudelliset kriteerit ei ole ainoita, joita pitäisi tuijottaa, eikä edes isoin yksittäinen osatekijä. Kolmas kohta. Vapaaehtoistyö antaa vanhojen ih... Vapaaehtoistyö parantaa vanhojen ihmisten arkea. Turvataan vapaaehtoistyön elinvoima. No varmasti parantaa vanhojen ihmisten arkea ja jälleen kerran mun mielestä ei vapaaehtoista, jota ainakaan mitenkään syytä sulke pois. Tuhannet järjestöjen vapaaehtoiset käyttävät omaa vapaa-aikansa vanhojen ihmisten arjen parantamiseen. Ja tuhannet ja taas tuhannet ihmiset käyttää muihinkin vapaaehtoistyöhön. Minä olen esimerkiksi siis Suomen ekomodernistien jäsen ja puhastellut kaiken näköisissä kansalaisjärjestöissä tässä vuosien varrella. Toki tämä on tärkeä juttu ja tämä on konkreettista auttamista tämä vanhojen ihmisten auttaminen, joten se on nyt varmasti ihan helvetin hyvä juttu ja varmasti parempi kuin esimerkiksi monet kansalaisjärjestöt, missä minä olen ollut mukana. Kyse on pienistä arkisista asioista, juttuseurasta, ulkoilusta ja harrastustoiminnasta. Ne tuovat elämään mielekkyyttä vielä viimeisinäkin elinvuosina. Mm. Mä luulen, että tässä olisi aika paljon Suomi on tämmöinen niin laitostamisen luvattu maa, ja mä luulen, että jos niitä raja-aitoja pikkusen kaajettaisiin ja täällä päästäisiin irti siitä järjettömästä kontrolloinnista ja siitä niin maanisesta ihmisten lokeroihin ja karsinoihin ja aitauksiin tunkemisesta, niin tässä asiassa voisi itse tulla monen läpimurros. Just oli esimerkiksi lehdessä juttu, jossain nettilehdessä siitä, että ollaan kokeil- jossain Suomen kunnassa tai jossain päin Suomea ollaan kokeilemassa sitä, että ää, tarhaikäisiä vai oliko alaasteen alussa olevia tai alakoulun alussa olevia ää, lapsia tuodaan, tai lapset ja, ja tuota vanhukset tuodaan yhteen. Ja siinä on ihan selkeä synergiaetu. Lapsilla on niinkö enemmän valvovia käsiä ja, ja silmiä katsomassa heidän perään, ja sitten taas vanhuksilla on energistä, nuorta ja inspiroivaa seuraa ja käytännössä kaikki voittaa siinä. Mutta mä nyt ootan vaan, että milloin sekin Suomessa kielletään. AY-liikkeellä selkeä insentiivi kieltää tämä, koska tähän vie nyt sitten töitä selkeästi tuota, palvelusektorin työntekijöiltä, jos yhtäkkiä ei olekaan sitä työvoimapulaa, mistä niin hirveästi on valiteltu, eikä ole sitä järkyttävää ylikuormitusta – Mä tiedän, että tämä kuulostaa nyt hullulta, mutta mä lupaan ja vannon. Ja näitä esimerkkejä löytyy vaikka kuinka paljon demareista ja AY-liikkeestä ja vasemmistosta. E, että näissä asioissa vaalia alla ollaan yhtä mieltä, ollaan niin humaania ja ollaan niin maailmaa syleileviä ja hyviä signaloja, minkä pystytään. Mutta seuraavan kerran, kun mennään työmarkkinapöytään, niin yhtäkkiä kaikki onkin toisinpäin. Mä tiedän, että tämä kuulostaa hullulta, mutta mä lyön vetua, että muutaman vuoden sisällä viimeistään niin tästä asiasta tullaan antaa tota, AY-liikkeeltä jonkinlainen lausunto, ja se todennäköisesti torppaa suoraan sen ajatuksen, että työmarkkinoilla haettaisiin mitään synergiaetuja esimerkiksi äh, vanhustenhoidon ja lastenhoidon yhteensovittamisessa. Mutta mun mielestä tässä on iso potentiaali, ja tätä nimenomaan pitäisi kehittää eteenpäin, antaa antaa kansalaisjärjestöjen ja varsinkin julkisen sektorin palveluntuottajien tulla yhteen ja hakea niitä synergiaetuja keskenään, mikä säästäisi sitten meille kaikille rahaa ja parantaisi kaikkien elämänlaatua. Vapaaehtoistyö ei synny tyhjästä. No se, se on kyllä ihan varma. Voin sanoa niin aika paljon vapaaehtoistyötä tehneenä, että tämä vaatii, voisin kuvitella, että vielä varsinkin vanhuspalvelussa, niin se vaatii kyllä aika isoa sydäntä ja aika paljon viitseliäisyyttä ja aika paljon valmiutta uhrata omasta ajasta ja omasta hyvinvoinnista. Että heille hatunnosta kyllä ihan vilpittömästi. Tarvitaan tiloja, tekijöitä, hyvää ohjausta ja koordinointia ja jonkin verran rahaa. Tämä on aika maltillisesti sanottu tämä jonkin verran rahaa, koska se kyllä sitä, mitä enemmän sitä on, niin se helpompaa myös vapaaehtoistyön järjestäminen on. Mutta toki vapaaehtoistyö on yleisesti ilmasta, joten se keventää kulurakennetta, mutta siitä huolimatta. Enemmän on aina enemmän. Tiloja tekijöitä, hyvää ohjausta ja koordinointia. Tämäkin on nämä tiloja, tekijöitä, hyvää ohjausta, koordinointia. Tätäkin ammattitaitoa, tätä ohjausta, koordinointia, tekijöitä, tätä on hirveän paljon. Ja tässä olisi varmasti iso potentiaali, niin kuin just puhuin tuossa sitä, sitä tota, tarhatoiminnan ja, ja vanhushoidon niin kuin, yhdistämisestä. Ja tässä on varmasti juttuja, mitä mulla ei edes tule mieleen. Ehkä jota, jotakin mua fiksumpia ihmisiä on jo miettinyt. Tai esimerkiksi tiloja. Suomessa on ihan helvetin monen määrä tiloja jatkuvasti tyhjillään. Ja mun mielestä niin tilatehokkuus Miettikääpä normaali toimistorakennus vaikka. En liity välttämättä tähän asiaan, mutta normaali toimistorakennus. Tilatehokkuus on varmaan tämmöisellä toimihenkilöalalla ehkä jotakin 40-60 luokkaa. Mä väittäisin. Iso osa porukasta on päivän aikana jossain kokouksessa muualla, reissaa, on lomilla näin päin pois. Ja näitä hemmeti isoja toimistotiloja ja rakennuksia rakennetaan meille sitä varten, että niitä käytetään ehkä aamu seitsemästä iltapäivä kuuteen. Hyvällä munkilla. Ja sinä aikana keskimääräinen tilatehokkuus ei takuu varmasti ole paljon yli 50 normaalissa toimistotalossa. Ja sen aikaa meidän omat kodit seisoo tyhjillä. Niin mun mielestä, että tä tätä taustaa vasten, niin mä olin vaikka vetoa, että on hirveän paljon liikuntatiloja, nuorisotiloja, vanhustenhoitotiloja, kaiken näköisiä erikoistiloja, joiden käyttöaste on varsin matala ja joiden ottaminen ää, ää, yleisemminkin isompaan käyttöön isommalle yleisölle tois niitä tarvittavia säästöjä, mitä me Suomessa tarvitaan, että meidän kansantalous ei luhistu. Ää, just taisi olla joku juttu jossain nettilehdessä siitä, oliko se laihialainen koulu, jossa sisäpelit kiellettiin, kun menee seinät tai lattia tai jotakin pilalle. Siis, että tämä on niin kuin, malliesimerkki tuhlaamisesta, että rakennetaan lapsille kouluun liikuntasali ja sitten kielletään sen käyttäminen, kun on valittu väärä lattiapinnote tai väärä seinäpinnote, tai on ostettu sinne semmoiset lamput, että ne ei kestä, kun niihin heitellään koripalloja tai potkitaan jalkapalloja. Tämmöisiä asioita, niillä on aivan äärimmäisen iso vaikutus, mutta niitä ajatellaan tosi vähän. Ja tämä siis voisi tähän vannusten hoitoon ja, ja näin päin pois, niin voisi olla aika iso apu. Kuntien toimintaavustukset turvaavat järjestäjän vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan jatku- jatkuvuutta. Pidetään niistä kiinni. Niin, eli jonkin verran rahaa, ja itse asiassa mitä enemmän, niin sen parempi. Mä antoin vähän kinttala, mä en yleisesti ottaen niin kauheasti. Mun mielestä tämä julkisen sektorin tehtävä ei ensisijaisesti eikä edes toissijaisesti ole turvata kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä, mutta jälleen kerran on meillä paljon juttuja sitten taas, mihin minäkin olisin jopa tänne paatunut liberaali, markkinaliberaali olisi valmiita, ää, tai olis, olisin valmis panostaa, ja yksi juttu on esimerkiksi lasten liikuntatoimi, tai ylipäätään siis liikuntatoimi, jolla ää, turvataan tiettyjä mahdollisuuksia harrastaa niin kuin, ää, urheilukenttien ylläpitoa ja, ja tuota, näin päin pois. Että siihen nähden, mä en tiedä mikä tämä esimerkiksi Espoossa on, tämä toimintaavustuksen summa esimerkiksi tälle kyseiselle tai tämän kyseisen järjestön öö, sisä, mä en tiedä, oliko se nyt sisarjärjestö, hetkinen, katsotaanpa. Niin jäsenjärjestölle, niin. Mutta tota, varmaan tiettyyn pisteeseen asti nämä on perusteltuja, ja jos niillä saadaan tuotettua, jos kaikkien näiden ideoiden summana saataisiin tuotettua tehokkaammin ja vielä halvemmin, ää, tarvittavia palveluita, niin kyllä mun mielestä nyt tämmöiseen toimintaan, kyllä meidän täytyy tietenkin vanhuksista piettää huolta. Asia on selvä. Ja jos öö, kolmas sektori tekee sen tehokkaammin kuin julkinen sektori, mitä mä luulen, että se jopa tekee monissa tapauksissa, niin silloin se apu on varmasti perusteltu. Öö, hashtagillä parempi vanhuus voi osallistua somessa tähän keskusteluun ehkä tägään sitten tämän videon siihen. Toivottavasti, jos tätä on äh, tämän äh, vallin tai jäsenjärjestöjensä työntekijät näkemässä, muut vanhustyön äh, äh, sanotaan, että erikoisasiantuntijat tai ammattilaiset, tai jos sulla nyt muuten vaan on tähän asiaan jotakin, joku mielipide, jos mulla meni ihan perseelle joku juttu, niin please Anna palautetta, anna mieluummin se sivistyneesti kuin silmille sylkemällä, niin mun on helpompi muuttaa omaa näkemystä asiasta, jos satuin olemaan väärässä. Ja jos sulla on jotakin ideoita siitä, siitä miten tämä asia voitaisiin esimerkiksi Espoossa tai muissa Suomen kunnissa tehdä ää, paremmin, mi- mitä, mitä pointteja tässä on semmosia, mitä mä en ehkä käsitellyt, joku idea mikä sulla on, niin tuu vaikka Facebookiin tai laita tuohon alle. Mä luulen, että mulla on aika paljon... Ää, tai aika moni ihminen ympäri Suomen seuraa tätä keskustelua, mitä mä näillä videoilla yritän herättää ja mitä mä somessa yritän herättää. Ja mitä enemmän nämä ilmaiset ideat pyörii ympärissä, niin sen nopeammin me saadaan ää, tätä tota, myös vanhuspalveluiden laatua parannettua, niin kuin kaikkien muidenkin palveluiden laatua. Ja koitetaan jakaa sitä informaatiota ja mikään idea ei ole liian pieni mun mielestä. Aina kannattaa antaa palautetta, niin maailma muuttuu paremmaksi. Mutta mulla ei taida oikein tämän suhteen olla tämä enempää. Tästä tuli taas ihan pirun pitkä, tai jaarittelun takia. Mutta tota, ei mitään. Palaamme ensi videossa seuraavaan. En tiedä, teenkö eturyhmäpostauksen, teenkö ö, vaalikonen tai, tai minkä tahansa. Mutta nyt alkaa tulee aika tahilla, koska vaaleihin ei ole enää pitkä aika. Mutta tota, kiitos tästä. Palaamme ensi kerralla asiaan. Se on moro.